Państwa będzie skakał, tutaj mamy lat <laughs> 50 Kurwa jest wysoko, nie no jest kurwa wysoko <laughs> Na polidzie może z bliska zobaczycie jego stan techniczny Zajebisty kurwa Sprzedaż kurwa, dzwońcie po 017 Pytajcie o, to, pytajcie o bolida Kurwa szybkie zamówiłość No proszę Państwa, same siłanochy, nie? O, kurwa stan idealny kurwa i fanfara, no kurwa jedziemy, no. Dawaj Mary, dawaj Mary, to tak się kameruje. Chuj z kierownicą, dawaj. Kurwa, rzeczywiście, kurwa, a ładnie się z tobą. Oh,